Sì. sì. ah, okay. Salve a tutti amici artisti e benvenuti in questo nuovo video che sarà un backstage. Uh, in questo video diventerò Joker, però prima di partire ovviamente dovrò fare la barba. Uh, vabbè, per i capelli non ce lo so fare <laughs> mi arrangerò con quelli che ho. e quindi non perdiamoci chiacchiere e partiamo con il video. Così si smentisce il mito dei pirati che non si lavano i capelli. quanti like? Quanti me ne aspetto? Quanti like? <laughs> ne vorrei almeno mille, va bene mille. <laughs> troppo. Troppo mille. Troppo. Troppi like mille. Troppo 100. Facciamo 100, va? 100. Ma non arriviamo a 100, siamo rovinati. <laughs> non ci siamo ancora arrivati. Come ti sembra struccato? normale, bene. bene. Se lo Mariano? Sì. Non sei Mariano Flex, sei Mariano Mariano. Giove eh, de Mariano Mariano. Mariano. Ok. Un saluto dal vostro Joker. Spero che questo backstage vi sia piaciuto. Da amico del vostro gioco è tutto. Lasciate like, commentate, condividete. Al prossimo video.